印度新冠病毒变异速度正在超过疫苗接种的速度，那二十一世纪最大的一场人道主义灾难正在降临。莫迪是印度文明的终结者吗？啊，英国专家说，印度想成为下一个中国的希望是零，这到底是为什么？美国抗疫首席科学家呃高高建议啊，印度要学习中国。那英国的著名的专家马丁雅克。 在其个人社交媒体账户上连发两段文字，激烈的抨击了印度政府的抗疫措施，明确指出印度新冠大流行是一场人为的悲剧，它成为下一个中国的希望是零。呃，的确如此啊，印度根本不具备中国的制度优势，核心资产掌握在资本家手中。莫迪也是难为无米之炊啊，何况莫迪在如此危急关头还在忙着什么大选？为此。 莫迪是印度文明的终结者，成为一个热点的话题。那印度啊，我们都知道正经历一场惨绝人寰的大灾难。这场大灾难。 不仅影响印度文明的生死存亡，也有可能会对整个亚洲、整个世界带来一场灾难。那么我们下面来分几个方面来看。首先来看印度疫情的状况几乎崩溃，连续呃十多天，印度以每天单增病例三十万例，甚至有时超过四十万例的惊人速度，迅速蔓延到恐怖的的一个程度。而且现在印度的疫情是没有最惨，只有更惨。关键一条。 更加让人震惊的消息是，印度感染人数可能不是官方公布的接近两千万，实际感染人数可能已超过五个亿，也就是到他人口的三分之一了，快！而其中近九万名医护人员感染。印度官方宣布的死亡人数现在已经超过二十五万了。有专家估计啊，印度的死亡人数可能是官宣人数的十倍以上。所以现在的印度啊，至少平均每五个人就有一个感染者。目前印度面临的最大问题是，除了病人之外，什么都缺。 缺医护人员，缺氧气，呃，缺制氧机，缺医院，缺肠胃、缺药品，一切都是十万火急。那更为可怕的是，印度新冠病毒变异速度正在超过疫苗接种的速度。那二十一世纪最大的一场人道主义灾难正在降临印度。悲情中的印度，让人想起英国印度裔作家、诺贝尔文学奖得主赖保尔在其代表作《印度受伤的文明》中所言。 印度的危机不仅在于政治和经济，更在于作为一个早已被挫败的国度，印度不过是从一个黑暗的时代进入另一个黑暗的时代。啊，这位英国的印度裔作家获得诺贝尔奖，至少我本人是肯定的，他说的特别准确。那第二个方面，我们来看，印度严重疫情威胁了整个亚洲。面对如此严重的疫情啊。 美韩两国已经开始从印度撤侨，而许多印度的富豪以及部分官员早就坐飞机逃亡到美英等国家。无需质疑，印度新冠疫情的危机是人类的危机，首先是亚洲的危机。远在千里之外的美欧国家可以暂时呃豁免，但是亚洲人已经逃不了这个地理限制的宿命。如果亚洲有疫情的中心在印度爆发的话，亚洲就不安全，东亚就不安全。那世卫组织救治印度，就是救治亚洲。 它不是一个空的口号。印度变异病毒正扩展到孟加拉国、尼泊尔、缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦等国。美欧可以不管印度，但是亚洲国家就不能袖手旁观。上合组织国家都在援助印度，包括视印度为天敌的这个巴基斯坦啊。所以，我们中国政府更是不计前嫌，已经援助了印度大批的医疗物资、器材，仅制氧机就已经援助了两万多台。那当我们都在为印度进行大力救援的同时。 那莫迪和他的政府在干什么呢？所以第三个方面，我们来看，莫迪眼中只有政治。眼看着印度人民这么大的损失，上百万人的死亡，但印度的政府不是想着全心全意的进行挽救人民的生命，而是置印度人民生死于不顾，忙着选举，而忙着和国外的反华势力能联合起来，要叫中国一军。 啊，你看这个和欧盟搞的什么印度的二十七加一嘛，又叫中国一军。我说你还不如做好一件事，就是抗疫。啊，非常让人震惊的是，啊，莫迪选举拉票视频传出来以后，那现场是人山人海啊。就这样那疫情不扩散才奇怪了。更让人可气的是，中国政府向印度政府主动伸出援助之手，却没有得到印度政府的积极的回应。 反而是为了表示对抗中国的决心啊！印度政府不仅不接受中国这个邻居的好心的援助，而是转身向远在千里之外的美国进行求助。那印度外长苏杰生飞赴伦敦和美国国务卿布林肯见面，请求美国协助印度提高疫苗生产能力，并表达了对美国提供氧气和药品的感激之情。那有媒体评论道：“说：疫情这么严重，印度舍近求远，不惜万里去求美国。 而不愿意接受中国发出友好的援助的这个建议。美国通过援助和印度抗议，又一次成功的捆绑了印度，让印度更加感恩戴德的坐上了美国的战车，进一步增强了印度在印太整体战略中的作用，企图一起来遏制中国。 第四点，我们来分析啊，这个整个观点的结论就是，印度文明也许将会终结于这场疫情之中。根据印度教徒报报道啊，印度海德拉巴市尼赫鲁动物园的八头狮子确诊感染了新冠病毒，这是印度国内首次发现狮子感染新冠病毒的病例，这是一个极其危险的信号。如果印度疫情得不到控制，整个亚洲将面临着巨大的危险，整个世界也会面临巨大的威胁。而莫迪。 将成为印度文明的终结者。嗯，那今天的话题我们就聊到这里。